this? Naibaho? What's up, Gummy Bear? So, welcome back to my channel, no? So, today, we will be doing a challenge. So, challenge na. Gatanong ko rin pa akong guest. Ang akong guest karon. Ting na na na Hoy, grabe <laughs> My sister, si Mel. So, ayan. So, karon among challenge is Whisper Challenge Bottoms Up. So, ayan. So, na siya twist na. So, nami ball of words dire. And, amo ni siyang ta itag na on nga naay headphone, nga naay music. So, atong headphone, nga naay music. So, kani siya ring. So, mag-play ang music nga iyang ginasuot. Then, once nga, dili niya matuba, matag na ang word, Only three times rangatry. Dili niya matagnaan iyang imnon ang iyang mapilian nga iserve ni ni Ate Ari Ate Ari. So nasa mahiwagang tray natin. Mag-start with sa bato-bato pick. Oh my gosh. Bato-bato pick. Yeah! Oh. So, siya ang una nga magtagna. Yung playlist ang gamit. Eh, magpili ko og song. So, magpilit na ko of word. Nalibang silinda Linda sa dalan. Ha? Nalibang silinda Linda sa dalan. Naigta si <laughs> sa Duplin sa Malang. Wow! Nala! Nalibang silinda Linda sa dalan. Ah! Ah! Nalibang si Random Linda Daplin sa dalan. Nalibang si Maria sa Daplin sa dalan. Eh, two. Ah! Oh my God, last one lang. Nalibang si Linda Daplin sa dalan. Nalibang si Minda Daplin sa dolan. Wala na. Oh, So, ang word is nalibang si Linda Duplin sa dalan. familiar the word na dito. <laughs> So, pipili Hello. siya sa may wagon train. si Bosolo na siya. Ah! Kuwan, kuwan paper una. Oh, Oh, what my is God, this? what is that? It looks like cowfish. Cowfish. Mura ano, milk. Is this milk? I'm thinking it's milk. Is this milk? Lulat te? Eh, oh my oh God! Oh Kasi magsakay natin. Natin sa lupin din sa kili. okay! Ano siya baho? Matagaling ko na siya baho. Diri na na ano na! Pagdaliin na! Kaya atang... Mm. What's that? It's milk condensed soda. Ah! you can put tonsil! Condensada. I was nervous. Okay, grabe naman. Magubam sa itong eardrums, ane. Habol. Droga. Ha? Igsoon nako si Piglet. Doon ka. <laughs> Dance challenge. Bakit kayo masayaw? Sige, go, push, laban. Sige. Ambot ni mo, monkey. Ambot ni mo, kwangkig. Kwangkig! Spell kwangkig. Ambot. Oh, kapila na to niya. Awan pa to, ha? Ambot ni mo. Ambot ni mo, mais. Mais! Yes, one. Two, ah, two, dalawa. <laughs> Ambot ni mo mang... Ambot ni mo monkey. Ah! <laughs> one zero. Number one. One ako. One ako. Yes. Mani, mani, mag-ibunot. Bang, bang. Bang, bang. Na, na, na, na. Baho ka og utot. Maho kag tokot. <laughs> Last two. Eh. Baho ka og utot. Baho ka og lotot. Ay, baho ka og otot. <laughs> sa sinaw ng upaw. Naglingas ang upaw. <laughs> Naligyas ang lagong sa langaw. Ah! Sige. Last one na. Ala, last one na, last one na, last one na. <laughs> oh my God! <laughs> Naligyas ang tsinelas sa upaw. What's the word? Naligyan. Yun, naligyas ang langaw sa sinaw nga upo. Ay! Luan! Oh my God! Oh my God! It's what? Oh my gosh! What's oh that? My God. Is that wine? Toyo! Hindi ka mag-prepare ta, ni Ben. Ala! Hmm. Ala, mag-prepare na ako basin masyawi. oh no! Bro, may <laughs> zombie ato, kuya. Wag ako ate girl. Wag ako ate girl. Wag ako ate girl? No! правильно siya. Okay, okay. Yes, master. Luin kay ka, Bin. Luin kay ka. Makulog kay Luin. Oh, sige na! <laughs> ano lagi ko? I'm, I'm such a good gamer. I wanna... Guwapo ka, pero joke lang. Kuago ka. Gua, guwapo ka, pero tokla ah. Tukla Tikla ka man pa. Tokan, ha? Wala! Wala na! Ay, sa wala. Sige, last one eh. No, last one. Guwapo ka, pero sok lang. Ah! oh, no. Oh my god, I'm sorry. Toyo What's this? May baho? Ala! Nakakabalo. <laughs> Ang sanay! Feeling na ko kay Roshina mo. La! Inom na rin sa! Alon! Okay. Ang sana! Toyo with suka. Wala na yung suka! Uy, lami! Nung <laughs> puro wala lami ako ah! Toyo din, toyo with suka. I'm so sorry. Last na lang. <laughs> Nagkumbayot sa kahoy. Nagintayot sa auto. <laughs> Nagkumbayot sa langoy. <laughs> Los mo. Ano na lang. Wala lang. Nagkumbayot sa langtoy. no. Nye, Trina. Nagkumbayot sa kahoy. No! Yung ginaan Uy, wala! Wala, uy, go. like kay ka. Oh my God. No, Kate, I'm nervous. Nervous <laughs> You're nervous? is that? This? <laughs> uy! Mura <laughs> mag-frog. I'm a brave girl. You know Chai lang. <laughs> <laughs> okay, that's it for this day, guys. Um, Sinadog. is akong tininin <laughs> sister. Ah, Night na ay If you like this video, please don't forget to hit like and please don't forget to subscribe. And for more videos and for more challenges, please comment down below and sa inyong ganahan nga pabuhat sa mo aso. So see you again next time. Bye-bye!